ခင်ဗျာအာ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ COVID ကပ်ရောဂါနဲ့စီးကျိုဝေဒနာရှင်များဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဗမောက္ခဒေါက်တာတင့်ဆွေလက်နဲ့တကွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ Diabetes Association Facebook page ရဲ့ Zfarm မြန်မာ Facebook page ရဲ့နောက်တစ်ခုက Naturally Better သဘာဝစီးကျိုတရား Facebook page သုံးခုမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမှာမေးချင်တဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video live video ထဲမှာရှိတဲ့ comment box မှာတခါတည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတလောပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ယောဂါကလည်းဆရာဒီကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းကိုလည်းချိန်ချောင်းနေတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆရာတွေ့ယောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေလည်းများလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအစည်းအဝေးသွေးကြိုဝေဒနာရှင်များအတွက်ပေါ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆရာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောကြားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အာမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်တို့အခုလူတွေအားလုံးဆိုရင်ထိတ်လန့်နေကြတဲ့ COVID-19 ပေါ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့သက်ရှိလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါပေါ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှာကာယောဂါအတွင်း pandemic ဖြစ်တယ်ဆိုကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ကျွန်တော်မတ်လ17ရက်နေ့ကကြီးညာထားတယ်ပေါ့အဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းအဲအစတုန်းကတော့အဲဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးနဲ့ပြောတာနေပြီးတော့အခုဒီနေ့ထိဆိုရင်9ဦးတိတိ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါလည်းကျွန်တော်ကမှန်ထားတာထမှန်ထားပြီးသားပါ เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာတရုတ်ပြည်အာကျွန်တော်တို့ယူရီးယားအာမလေးရှားစင်ကာပူเนาะအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုရီးယားတွေအာရှတိုက်သားတွေမှာဖြစ်နေပြီးတော့ဘဝနိုင်ငံတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ကြံနေကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အနေနဲ့များတော့အနေနဲ့မြန်တော့တွေ့မှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားပြီးသားပါเนาะအဲ့ဒါတော့လေနိုင်ငံတော်ကအာတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပြီးယောဂစပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့အမြုံမြင်ကြီးစွာနဲ့အာကာကွယ်နီလန်းတွေကိုကလည်း နော်အမျိုးသားရေးအဆင့်ဘူကော်မတီအထိကိုဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပြီးတော့အာလုပ်နေတာအာကာကွယ်ရေးတွေလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာလူတိုင်းသိနေပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ဒီစီဂျူသူအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်လုပ်နေတဲ့အဲကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအာကျွန်တော်ကအာထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ယူရကတော့ကျွန်တော်တို့စီဂျူသူဂျူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစီဂျူသူဂျူယောဂအသင်းက အာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအာကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံပြီးသက်ဆိုင်တဲ့အထူးသူကျယောဂလူနာရှင်များနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဒီယောဂဖြစ်လာခဲ့ရင်အော်ဒီယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများကာကွယ်ကြမလဲစီယူသူယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကုထုံးတွေတချို့ဓာတ်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုများအာနိသင်ရှိနိုင်လဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ထိထားတဲ့တော်လေးတွေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးနေတာပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲလူတွေရဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအဲစိုးရိမ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်မြတ် ယုံနေစေခြင်းနဲ့ယုံနေစေခြင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တိကျတဲ့အဲသူတေနာရှာဖွေတွေ့ရှိကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်လူလူကိုအသိပေးခြင်းနဲ့အဲအကြောင်းအာ unfounded ပေါ့နော်အခြေမြင့်မရှိတဲ့အဲစကားတွေနဲ့တချို့မီဒီယာမှာပြန့်နေတာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့စိုးရိမ်ထုတ်လန့်မှုတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ panic ပေါ့အရန်ကိုဟို panic ဖြစ်တာတွေအရန်အရန်ဆိုရင်လူပူပန်မှုတွေလွန်ကဲပြီးတော့ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်များ အာနေပါစီခြင်းပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်အောင်မမှန်ကန်တဲ့ယောဂါကိုကုသနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရွေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့အဲဆွေးနွေးပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောကြားခွင့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့အဲ GFan ပေါ့ better ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူတူကျွန်တော်မိကုန်းနေမေးပြီးတော့အဲအာပြောကြားပြီးမဲ့ အဲဒေါက်တာကိုကိုငိမ့်ဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လည်းဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့လိုအဲပညာရှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြောကြားမှုတွေကလည်းအရန်အောင်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဆရာကကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေစောင့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးခွန်းပြုပါအဲ့ဒါတော့ဆရာဒီစီးကျိုသွေးကျိုသမားတွေမှာပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ယောဂါပိုးဟာပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာမျိုးရှိပါသလားနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ဆရာတကယ်လို့များပေါ့နော်စီးကျ ရုပ်သွေးရုပ်သမားတွေမှာ COVID-19 ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့သေဆုံးမှုများတာတွေယောဂပြင်းထန်တာပုံမဖြစ်ပွားတာတွေဒါမျိုးတွေရောရှိလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို COVID 19ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်မှာပေါ့2019ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာစပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း4800ကျော်ပေါ့အဲသူတို့ဟိုကုခဲ့တဲ့အထင်မှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစာတမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါတယ်အခု အာယူရိုပကလည်းအခုပဲဒီနေ့ပဲယူရိုပနေပြီးတော့အာယူရိုပမှာလည်းကျွန်တော်ဥရောပမှာလည်းအာကျွန်တော်တို့အာဆိုတော့ယူပီတို့စပိန်တို့အထူးဖြင့်ဆိုရင်အီတလီတို့မှာ ဖြစ်များတဲ့အဲဒီယောဂါတွေဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်စာတမ်းတွေကျွန်တော်ဟို update ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများနဲ့ရှာပြီးပြီးတော့ဖတ်နေတဲ့အဲတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ကျွန်တော်တို့ covid ကအများကြီးအသက်30 အောက်သိပ်ဖြူအသက်30ထက် adult population မှာပိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့မှာမှာပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာတာရှည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲနာတာရှည်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကပိုပြီးသေပြောင်းမှုနှုံတာပိုများနိုင်တယ်ပိုပြီးများနိုင်တယ်ပိုဖြစ်တယ်လို့မပိုပြီးသေပြောင်းမှုနှုံတာပိုများနိုင်တယ်အဲ့တော့နာတာရှည်ယောဂတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂနာတာရှည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေစီဂျူသူဂျူယောဂ ရှိတဲ့သူတွေနောက်တွေးတိုးရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေမှာကျွန်တော်ဒီယောဂတွေပူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ပူအဲ့ဒီလူတွေကြတေပြမှုပူများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညင်းကုန်နေပြီးတော့ဟိုအပြောဆိုနေကြတာစီယူသူယူယောဂဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒီယောဂပူဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့အဲဒီယူသူယူယောဂဖြစ်တာတဲ့တော့ဒီယောဂပူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ဆယ်တော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ပါတော့ညလေ မူအားဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီယုသူယုယောဂဖြစ်တယ်စီယုသူယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်ခံရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနာကိုယ်ရဲ့ယောဂတိုက်ထုတ်တဲ့အင်အားစနစ်မှာအားနည်းမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့စီယုသူယုယောဂရှိတဲ့လူတွေကတာမန်သူတွေလည်းပိုးပြီးတော့အာယောဂပူရနိုင်တယ်အဲတော့ assumption ပေါ့ယူဆချက်ကတော့စီယုသူယောဂထိမ့်သိမ်းမှုမကောင်းစီယုသူယုယောဂအတွက် သွေးကြိုဓာတ်တွေများနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီယောဂပိုပြီးဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အများစုကအဲ့ဘက်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့စီးယူသွေးယောဂအာရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ယောဂတိပြောင်းပြုံးကြရင်တော့ဆရာပြောလို့ပဲသွေးကြိုထိန်းသိမ်းမှုမကောင်းတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့တာမန်လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့တိပြောင်းမှုပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ China မှာပေါ့လူပေါင်း4000ကျော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာဆိုရင်အခုကမ္ဘာ ကာဘာကျမကြီးဖွဲ့ရဲ့ကြီးညာချက်အရနော်သူတို့လူပေါင်း၄သိန်းနဲ့6000နဲ့9000နဲ့900နဲ့15ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ2000နဲ့1000နဲ့အဲ31ယောက်တည်သွားပြီနိုင်ငံပေါင်း900ကျော်ဖြစ်နေပြီဗမာနိုင်ငံဒီတဲ့အစတော့အဲဗမာနဲ့လာဦးနဲ့မပါဘူးမပါဘူးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗမာနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်တို့ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့မှာကိုဗစ်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ China ပေါ့တရုတ်ကအဲတရုတ်ကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံရလူပေါင်း4000 4000နဲ့692ယောက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ တွေ့တဲ့တွေ့ရှိချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိရသွေးယောဂရှိရသွေးပုံဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိရသွေးယောဂရှိတဲ့လူတွေကတိပြမုန်းကြတော့ပုံပြီးတော့များတယ်ပုံများတော့သူကတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂတွေပေါ့ cardiovascular disease နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တိပြနှုန်းက10.5%နော်လူတရားမှာ10.5ရာခိုင်နှုန်းပုံသေးတယ်အဲရှိရသွေးယောဂရှိတဲ့လူတွေကြတော့9.3ရာခိုင်နှုန်းအာတိပြနှုန်းကရှိတယ် နောက်နာတာရှည်သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့6.3ရာခိုင်နှုန်းတော့ပိုပြီးသေးတယ်အဲတွေးတိုးယောဂရှိရင်လည်း6ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူကသိပြောင်းနှုန်း mortality ပေါ့ရှိတယ်အဲကင်ဆာပေါ့ကင်ဆာရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ5.6 9.6လောက်ပိုပြီးတော့သေးတယ်နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်တော့သိပြောင်းနှုန်းကကျွန်တော်0.9လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိကုန်းကဒီယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်တချို့က seasonal flu ပေါ့ရာသီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ flu အာတုတ်ကွေးယောဂါလောက်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဘာညာပေါ့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟောလောလောဆယ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်စတုန်းက2.3အာအာတေပြောင်းနှုန်းကပတ်ကပတ်ကြောင့်မိုက်ပွဲအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပြနောက်3 3.2နှစ်အခုတော့4.4လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ယူရိုမှာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့900ခိုင်နှုန်းလောက်ကို900ခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြော်ကြတယ်အဲ့တော့တေပြောင်းနှုန်းကတော့တဖြည်းတက်လာတယ်တွေ့တယ်နော်ဆရာဟုတ်တွေ့တဲ့ case ပမာဏများပြီးတော့တေပြောက်တဲ့နှုံတေပြောက်တဲ့လူတွေများပြီးတော့တေပြောက်နှုံကလည်းပိုပြီးတက်လာတယ်ပေါ့။ဒါပြောအများဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံရတရုတ်နိုင်ငံကတော့3.2ကနေ5ကြားထဲမှာရှိမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်စာတမ်းတွေကကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကမ္ဘာအာကျမကြီးဖွေရတော့4.4ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပြီလို့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်ရှိက ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဒီချက်လက်တွေကိုမမကန်နဲ့တိထားဖို့လူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ဆိုရနေပြီးတော့တေဝန်ထုတ်ပြန်နေတဲ့အဲသတင်းတွေပေါ့ကျွန်တော် MRTV တို့ကျွန်တော်ပြီးတော့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားတက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းတွေပေါ့ကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကျမိုင်ရေးနာအားသာဝန်ကြီးဌာနထုတ်တဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်သတင်းတွေကိုပဲအားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တည်နေအောင်လို့ update ဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။နောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook တွေ social media တွေမှာတချို့တွေကလူလာတွေပို့ပြီးတော့ဒါပွဲလှန်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ထိတ်ချောက်ချိတ်ကြောက်တော့ချင်းကြောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကမှာမလိုအပ်တဲ့ panic ပေါ့ဆိုရင်ပုံလွန်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ အဲကြောင့် panic မဖြစ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော် panic အရင်အကြောက်လို့ပြီးတော့ဟာစီရီပြတ်တော့မယ်စီရီပြတ်တော့မယ်တနည်းကဟာစီရီပြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စီရီနေကံပြီးပေါ့ကြာစီဆိုင်နေမှာတူတယ်စီရီစီရီတူရန်တူတယ်တနည်းကကျွန်တော်ဆေးဥမှာ round ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဆေးဥကြီးတွေမှာတခါလေဆေးဝယ်ဖို့လူကတန်းစီတာအရှိကြီးပဲမဖြစ်တင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဒီလောက်ကြီးမကြောက်ကြပါနဲ့မကြောက်ကြပါနဲ့မိတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတော့လူတယ်သူကလူရတဲ့တဲ့အာချင်းမြင့်မရှိပဲနဲ့ကြောက်လို့အကြောက်လွန်ခဲ့မှုတော့ဖြစ်ပြီးဆေးတွေအရန်ဝယ်ပြီးလောင်တာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် personal ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူနာတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလပေါ့နိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံတွေနိုင်ငံတကာရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရဆိုရင်စီအဲ14ရက်စာ လောက်ရှိတဲ့နယ်ဟောဒီတဲ့ပူရှိနေတလားသာတော့ရှိတဲ့နယ်ဒီလောက်ပဲပြောတယ်3လသာတွေ4လသာတွေ5လသာတွေလောင်ထားဖို့ဘယ်နိုင်ငံတကာမှာမှအတွေ့အကြုံရမပြောဘူးပေါ့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ရှိတဲ့လူဆိုကျွန်တော်တလားတစ်ခါလောက်ခေါ်ချင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တလားသာလောက်ရှိရင်တော်တယ်ပေါ့ဟောနေရလာတဲ့လူကြတာသွားရေးလာရဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3လသာလောက်ကျွန်တော်ကချင်းတဲ့အတွက်3လသာလောက်ရှိရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့တော့ရေဦးရအပြင်တော့လူတယောက်ကနှစ်ပတ်နဲ့နဲ့လေးဘက်စာလောက်ကိုယ်မှာစေးဝါပေါ့ လုံလောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ အာကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ကျွန်တော်ဈေးကုမ္ပဏီများအသင်းတွေပိုင်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်ဈေးကုမ္ပဏီမဆိုအနည်းဆုံးဈေးတွေကိုကျွန်တော်က3လနဲ့6လစာတော့အကုန်ဝယ်သွင်းထားတာတွေကြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝယ်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဈေးရုံးတည့်ပြတ်သွားစရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကွာတာမန်ပြည်တာပုံမှန်နေတာဝယ်ပြီးတောက်တုံတုံသုံးဆွဲနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာအကြောက်လုံးတွေတခါတည်းတချို့ကုမ္ပဏီတွေကနော်တချို့တချို့စီးဆိုင်တွေအတင်းဝယ်ပြီးလောင်တဲ့ဈေးတွေ ကိုနော်လူသားချင်းဆန္ဒချင်းမရှိဘူးနော်တင်ပြီးရောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးအတွက်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကမှန်မှန်ကန်ကန်လေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုနဲ့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဓိကကတော့အဲကျမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးတွေနိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာတွေနော်နောက်တစ်ခုကတုံ့ပြန်တန်ကြတွေဒါတွေကနေသတင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့အဓိကအယုံကြည်တင်တာပေါ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာကြီးပြောသွားသလိုမျိုးအဲအရန်ကြီးကိုအကြောက်လွန်ပြီးတော့အဲဆေးတွေအရန်ဝယ်လိုက်တာတခြားဆေးပြင်တခြားသောဆရာစားသူမစားစားကုန်တောက်ကောင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါတွေကိုအရန်အကြောက်လွန်ပြီးတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုမေကွန် ပြုပါဆရာတဲမှာတော့ comment တွေတော့များလာပါပြီဆရာဟိုဆရာနောက်တစ်ခုက account နေအများကြီးရတယ်ဆရာဝင်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လူ1000လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာအဲ့တော့ဆရာနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒီစီးကြိုသွေးကြိုထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့နောက်တစ်ခုကခုန COVID-19 ယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနဲ့ရောဆရာဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်ပါသလားဆရာရှိရသေးယောဂကျွန်တော်ပြောတော့ရှိရသေးယောဂ ထိသိမှုမကောင်းဘူးသူကလွယ်ကူပြသွေးကြိုတွေများနေပေါ့သွေးကြိုတွေများနေတော့တာမန်ဖြစ်တော့ယောဂပူကြလာတယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကကိုခန်းကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့သွေးကြိုထိသိမှုကောင်းမှုဟာဒီယောဂကာကွယ်ရေးမှာကျွန်တော်အခရာကြပါတယ်ရှိကြိုသွေးကြိုရှိတဲ့လူတွေအတွက်နော်ရှိကြိုသွေးကြိုယောဂရှိတဲ့လူတွေကဒီယောဂ အာမရရေးရစီကျူသူတွေကိုကောင်းရင်ရလည်းအခရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီကျူသူတွေကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ထိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်စီကျူသူယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းတေပြောင်နှုန်းကပိုများနိုင်တယ်အဲ့တော့စီကျူသူယောဂရှိတဲ့လူများအနေနဲ့သူကျူဓာတ်ကိုရှိနေရှိတိုက်တဲ့အတိုင်းထိန်းထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအရန်အလွန်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော် အဲ့တော့မနေ့ကအေးရထရင်ကျွန်တော်80နဲ့130ကြားဒုကြိုတာတုံးရှိရမယ်စပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်နိုင်တော့တယ်မှာ180မကျော်အောင်ဘူး3လတကဖောက်တဲ့ဒုကြိုနှုန်း HP ဝက်စီ900ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မကျော်အောင်ဘူးဆိုတာကဒီစီဂျိုဒုကြိုကရှိတဲ့လူတွေမှာအခုချိန်ကာလမှာပိုးပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်အဲအဲ့တော့ရှိစုမှာရှိတဲ့နဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောလို့ဒီလောက်မှရှိရမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့တွေ့ကြုံကရှိစုတွေ့ကြုံက ရှိတဲ့သူကဒီယောဂခံနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကြတဲ့အားပြည့်စာတို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မုံတို့တွေစားနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။နော်စားနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝမှားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။နော်စီဂျူနှုတ်မုံဆိုတဲ့ နှုတ်မနေသည်တကယ်တကယ်တော့သွေးကြိုတက်တဲ့ဟာသည်ဒီပဲကျွန်တော်တွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ကျွန်တော်နာမည်လေးကျွန်တော်ထုတ်မပြောချင်တော့ညာလေစီးကြိုနှုတ်မဆိုတဲ့နှုတ်မနေစပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိမှာတပုံကြီးပဲဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးကြိုနှုတ်မလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆဲရဝင်မဒီဘက်နဲ့ညွန်ကြားနေတယ်ညွန်ကြားတဲ့ခါမှာသွေးကြိုတွေကကျွန်တော်ချီလာခြင်းမှာ250 300ကျော်နဲ့လာလာသည်ဒီပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့စီးကြိုသူ့ကြိုကောင်းမှုသည်အခရာကြတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်အခြေပြီးမရှိတော့ အာအချွေရပါသောအစားအစာများမစားဖို့ကျွန်တော်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါစီဂျူနှုတ်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်လည်းမစားဖို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အုံစင်းရီပေါ့။အုံစင်းရီအုံစင်းရီတွေတောက်တယ်ပေါ့။အုံစင်းရီတွေတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တွေတက်နေတာပေါ့။အုံစင်းရီတောက်လို့ရှိရင်ရင်တော့တော့စင်တကွေးပေါ့။ကာကွယ်ဘလူးမလည်းကာကွယ်လို့မပြောဘူး။နော်တကယ်တော့အစားတော့မစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်အုံစင်းရီတောက်လို့ရှိရင်တော့အာဟာရတက်လည်းရမယ်၊ပိုတက်ဆီယမ်တက်လည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာတွေက အဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှကြတော့အုံစင်းရင်တောင်းရင်စင်ကြိုကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောတော့အုံစင်းတွေတောက်ပြီးစီးရုံသမားတွေကအုံစင်းတွေတောက်ပြီးတော့ ဒါကျွန်တော်ကြည်လာတဲ့တွေ့တွေကသုံးရကျော်နေတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အာနေရူအာနုံလို့ဆိုပြီးတော့နော်ဒစားဒုတ်တွေပေါ့နော် royal d တို့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့တီးစုံဒစားဒုတ်တို့တိုက်တောက်ပြီးကျွန်တော်ရှိလာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူတို့တွေတက်နေတာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါတွေကဝင်းသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်းသွားတာအတွက်ကိုပြင်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာနေတို့အာရှိအောင်တို့ဆိုပြီးတော့ဒါတွေတောက်တာနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှ blue boost တက်တွေပါတယ်သူတို့တက်တွေတက်တယ်အဲ့တော့အချိန်မြင့်မရှိတော့ တော့နော်စကားများကိုမယုံပါနဲ့နော်စီဝိုင်းသမားများရဲ့ဒီကောင်းဆန်သောကြုံညာချက်တွေကိုမယုံပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ကျမင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရှင်များညွှန်ကြားထားသောအစားအစာများကိုပဲစားတောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးများကိုလည်းပုံမှန်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကျွတ်တက်သေးကျွတ်သွေးကျွတ်တက်ကိုကောင်းအောင်လို့ထိန်းသိမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲ့တော့ဆရာဂျားထဲမှာဆရာမေကွန်လေးတက်လာတယ်တခုမေကွန်ပြပါဆရာအကောင့်နာမည်ကတော့တန်းတန်းလွင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာပါဆရာဆရာရှင်ရဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ outdoor မှာအားကစားအထူးသဖြင့်လမ်းလျှောက်လေးကျင်ကန်းတွေလောက်တာမျိုးရောလောက်ကောလောက်တင်မှာသလားဆရာလက်တလုံးအနေနဲ့လုံးဝအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ရှောင်ထားရမလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခုမှ social distancing ပေါ့လူကြီးက ခက်ကင်းကင်းကနေကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကာကွယ်ရေးနီးနှန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ self isolation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းစုတဲ့ရင်ကျက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်များလူလူတွေမတော်ဘူးကိုယ့်အကူနေဖို့နေတယ်အများစုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ရင်လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေမသွားဘူးပြောတယ်နိုင်ငံတကာ guideline တွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့သူတို့အပြင်ထွက်ဖို့သူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ချိန်နှစ်ချိန်ရှိတယ်တကူကတော့ စေဝါအတွက်စေဝပြဖို့ဆရာဝန်ရှိမှ refill ပေါ့ဆေးပြန်အဲသူလာစင်စေးတော့ယူဖို့အတွက်ဆရာဝန်ပြဖို့ချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုသူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့အပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီယောဂခံနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးစုံကြီးပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူတည်နာလောက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ immune system ကိုယောဂတိုက် ဖြုတ်တဲ့ system အားကောင်းအောင်လို့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကမ္ဘာ guideline တွေအကုန်လုံးပြောတယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ quality sleep ပေါ့နှစ်နှစ်ချက်ချင်းနဲ့တခါလဲအိတ်ချင်းပေါ့အနည်းဆုံး9နာရီရ8နာရီအိတ်ပြောအောင်လို့အိတ်ဖို့ ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကအပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့လက်ကျင်ကန်းကတော့အနည်းဆုံးလက်ကျင်ကန်းလုပ်ဖို့တော့အပြင်ထွက်ပြီးလုပ်ပါလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အနည်းဆုံးမိနစ်30ကျွန်တော်ပြောသဘော moderate exercise ပေါ့နော်မပြင်းထန်လွန်းနဲ့မပျော့လွန်းနဲ့တိတ်တိတ်ပြင်းထန်မှုရှိဆို moderate exercise လုပ်ဖို့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ် immune system ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ boost ပေါ့ပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်ခန္ဓာယောဂခန္ဓာရဲ့ယောဂတိုက်ဖြုတ်နိုင်တဲ့အင်အားများလာတယ်အဲကြောင့်အပြင်ထွက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာလုပ်နိုင်လားဆိုလုပ်နိုင်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးကချောင်းဆုပ်လိုက်ရင်ချောင်းမဆုပ်တမ်းမဲ့လူနဲ့နှုံနှွားနဲ့ပြောရင်ကိုကျွန်တော်1မီတာဆိုတော့ 3ပေလောက်ဒီပေါ့3ပေလောက်အဲ့တော့တကယ်တဲ့ဆောက်ဒီမှာဖတ်မယ်ဆိုတော့2မီလီ2မီတာဆိုတော့6 feet ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီမှာဒီကိုကူးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ကျင်ကလို့ပေါ့တောင်းတောင်းပူးကတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံး3ပေ3ပေกว่าနေကျွန်တော်ကအန်ဒီအဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ကျင်ကလို့ရလားရပါတယ်အပြင်ထွက်လို့ရလားရပါတယ်လက်ကျင်ကလို့ရှင်ကကျမယူပူကောင်းစေတယ် general health လည်းပူကောင်းစေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲရဲ့ အဲ immune system ရောဂါတိုက်ထုတ်တဲ့အရာကိုလည်းတိုးတက်စေတဲ့အတွက်လုပ်သင့်ပါတယ် လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဖြည့်ဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှင်ဝင်းຫນွယ်ဆိုတဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုပါကာပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာပြောထားသလိုပဲသူကတော့မနေ့ဈေးသွားတဲ့ခါမှာရောဈေးသွားတဲ့မှာသလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာသူဈေးသွားတဲ့ခါမှာမဖြစ်မနေဈေးမနေ့ပိုင်းဆရာသူတို့မှာတော့မနေ့မဖြစ်မနေသွားတဲ့ခါမှာဘလို့ကာကွယ်ပြီးသွားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအတိုင်းဖြေချပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးပေါ့ကာကွယ်ရေးမှာကျွန်တော်အပြင်ထွက်လို့ရရလားဆိုတော့ကိုယ်နေ့လှုပ်စင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်တော့ တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပေါ့ရေးသားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့သွားမှာပဲပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဈေးထဲမှာကြည်ကြည်တူတောင်းကြောက်ဒူးခွေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအာစိတ်ဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။တန်နေများတခါလေတိုးခွေပြီးတော့ဝယ်နေတာ။ရန်နေလူရန်များတဲ့အချိန်မှာရန်များတဲ့ညမှာမဟုတ်ဘူး။ရန်တိုးခွေပြီးတော့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအာ အာကူးစရာသိကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုပေါ့လူလူတွေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တွေမှာအာမြို့တွေတွင်နှကောင်းစည်းတွေစီးစီးနေတာတွေ့တယ်ပေါ့နိုင်ငံသားပွဲစည်းတွေပေါ့ American CDC ပေါ့ကုသရောဂါကာကွယ်ရေးเนาะ Central Center of the Disease Control ပေါ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကော World Health Organization ရောကျန်တဲ့ပညာရှင်ဖွဲ့ကြီးတွေကကောယောဂလက္ခဏာမရှိတော့ချောင်းဆိုးခြင်းမရှိဘူးယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့လူတွေများနှာခေါင်းစီးတတ်ကြမလို့ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါချောင်းဆိုးတယ်နော်အဲကျွန်တော်ပြောတာယောဂလက္ခဏာပေါ်ချောင်းဆိုးတဲ့နှာစီးတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ဒီလိုရှိတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လိုတယ်အဲနှာခေါင်းစည်းတက်ခြင်းကဘာတွေ့လဲဆိုတော့နှာခေါင်းစည်းကလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုက surgical mask ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ခွဲကမှသုံးတဲ့ mask ပေါ့အမှ tree layer mask မှာ tree layer ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သုံးလွှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့ကျွန်တော် tree layer ပေါ့နော် ဒီလိုယူမဆိုပဲကျွန်တော်နေရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကချောင်းဆွဲတဲ့လူများကသူချောင်းဆွဲပြီးတော့သူချောင်းဆွဲတာကိုဗစ်ပဲရှိရှိမရှိရန်တဲ့ရိုးရိုးဟိုချောင်းဆွဲတဲ့ယောဂပူရှိတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုသူများရှိမကူအောင်လို့တိုက်ခန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့တာမန်လူများအနေနဲ့တော့ဒီ mask တတ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများကပြောပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ master လည်းတကယ်ယောဂပြဿနာချင်းတော့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ covid virus ရဲ့ရဲ့ particle ဘောသေးသေးရဲ့ size က0.6ကနေပြီးတော့0.8 0.14 micron ဆိုတာတေးသေးလေးအဲ့လောက်လေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းသာယောဂဝင်လာရင်တော့ဒီထက်ဝင်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် N95 လို့ပြောတဲ့ဟောဒါမှ FFP2 ပေါ့ FFP2 ဆိုတာ filtering phase particle လို့ခေါ်တယ် particle အဲ့ဒါကို95ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်တဲ့ N95 ဆိုတဲ့တက်ရှူရတာပေါ့အဲ့ဒါတက်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဒီဟာ65ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်တဲ့ N100 ပေါ့ FFP3 ပေါ့ filtering phase particle 3လို့ပြောတဲ့အဲ90အဲ N100 ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်69.4ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့100%ဒီပါကာကွယ်ရပေါ့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့ကိုဗစ်လို့တန်ကြားရှိတဲ့လူတွေဒီလိုမကျန်းမာတဲ့လူတွေကိုပြုစုနေတဲ့အဲကုသနေတဲ့လူတွေကတော့ သူတို့တက်ဖို့တင်တယ်ဒါမှရက်ွက်ထဲမှာသူသွားတယ်ဘာညာကျွန်တော်တက်ဆရာမလို့ဘူးတက်တာလည်းအလကားပဲနော်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်၈နာရီကြာတယ်ဘူတက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲအသက်ရှူတော်တော်လေးကြက်တယ်၈နာရီကိုကျွန်တော်တက်တယ်နောက်ပြီးအဲ့တက်တဲ့ဟာတွေကလည်းယောဂရဲ့ source ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါတက်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့တေချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမိုက်ဘုံထဲမှာတေးကြလွတ်ပြတ်မှဖြစ်မယ်နောက်ပြင်အဲ့ဒါကယောဂကြီးရှောက်ဖြန့်တာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စောစောစကားကိုပြန်ပြီးဈေးသွားလို့ရလားရတယ်အဲယောဂဘုလူကာကွယ်မယ်လူတွေနဲ့တိုင်မြန်မထီးမိမခိုက်မိအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ သုံးမိမှနေမယ်သွားတဲ့ချီတော့သွားမယ်ပေါ့ချောင်းစစ်တာအတွက်ကိုဒါမတ်စတာသွားကြဖို့တော့ပညာရှင်ဖွဲ့စည်းတာမတ်စတာဆရာမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအကောင့်ပိုင်ရှင်လည်းတေချာခြေနဲ့လောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးတွေမကပါဘူးတခြားသောကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ့နော်တနေ့တာလောက်သွားရမယ်မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ကမဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲခက်လန်းလန်းကနေပြီးတော့သွားဖို့လာဖို့ဆရာကြီးအကြံပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာနောက်တစ်ခုက Max ဆိုလိုပါဆရာအခုတလုံးမှာတော့ဆရာဒီ social media ပေါ်မှာ ပြန့်နေတာဆရာအိမ်မှာလောက်ကြတာရှိတယ်ဆရာ mask ကိုလေဆရာနောက်တစ်ခုကပိတ်စတွေဝယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့က wet tissue လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ဆရာဟိုပေါ့နော်အဲ homemade ပေါ့ဆရာတခါကြလို့ရှိရင် mat တွေရ mask တွေကလည်း stock တွေကပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကရောဆရာခုနပြောသလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာတကယ်တမ်းဖြစ်ကြီးဆိုရင်တော့မကာကွယ်ဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်တမ်းဖြစ်ကြီးဆိုတော့မကာကွယ်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ဘူးသူကတညာလဲ အဲအဲ့ဒါမလိုအပ်ဘဲတက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆရာကိုယ့်အိုက်ကိုတက်နိုင်တော့တိုက်တယ်တယောက်ချင်းနေတော့ဟုတ်တာပေါ့ရင်တော့90လောက်ပေးရတဲ့မတ်စာအခု4500 5000လောက်ပေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တကားလုံးတပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့တွေ့တိုင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဘလောက်ပတ်စံတွေကုန်နေလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ ratio ကလည်းပြောတော့ပေါ့မလိုအပ်ဘဲလူတွေတက်ပြီးတော့နောက်ပတ်စံတွေ waste မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့ဆိုတော့ mass တွေကြည်တယ်ပဲကျွန်တော်အဝတ်တွေနဲ့ချုပ်ထားတယ် mass တွေဒါလည်း ကိုကကိုတော့စိတ်တော့ချမ်းသာမှုတော့ရမှာငါမဆီးတတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရမှာတကယ်တည်းယောဂဘူးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ filter လုပ်နိုင်မယ်ယောဂကိုတော့ particle အဲတကယ်တည်းဖြည့်လာပြီဆိုရင်တော့ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရန်နှုံးပြေပေါ့ကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆပါတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အဲမေကွန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါတော့ဆရာအဲ Nikki Chris ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာပါဆရာဟိုပန်းချန်နေပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုကကံမောင်နေမှာသူကတက်ဆင်ထားတယ်ဆရာလေ့ကျင့်ခန်းကိရိယာတွေရှိပါတယ်ဆရာဒါလည်းလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဆရာအဲ့ဒီဟာတွေကိုရောဆရာဒီလိုမျိုးအချိန်မှာအသုံးပြုဖို့အသင့်ပါမလားပေါ့နော်အများဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကင်တွေတဲ့နေရာမှာရောဆရာဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ရမလဲပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာသူပြောတာတော့ခက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလူချင်းကို ကိုကျွန်တော်ကကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတက်နေမြလူချင်းကိုဟိုကာကွယ်တဲ့လူချင်းတက်နေမြအနည်းဆုံး3မိလောက်မှနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူချင်းကိုအပို့ဖက်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်ဘူးလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဘူးခက်ခွက်ခွက်လေးတွေပဲနှိမ့်ဆက်မယ်တက်နေမြပြင်မှာအာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမထိပါနဲ့ပေါ့မထိပါနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအေးဟိုဟာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပန်းကြံဒီမှာကျွန်တော်အားကစား ဟိုဟာဒီပေါ့ကိုလှဲ့တာတို့ကိုရီးလိုက်ဆက်လို့တော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော် gym နေသွားရင်တော့မှတချို့ gym နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့မကင်ခင်မှာ sterilizer နဲ့အဲသူတို့ wet tissue နဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့ wet tissue နဲ့ပြီးပြီးတော့တုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာတွေ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဂျင်သွားကျွန်တော်မသွားဘူးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်အဲ့တူပေးထားတယ်ပေါ့ဆော့ဒါတီရှူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့တကယ်လို့သာယောဂရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်က ကန်ခဲ့ရင်ပြောပြောတာရှိနိုင်တယ်ပဲပေါ့ကောင်းတာကတော့အဲ့ဒါတွေလည်းတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပေါ့အကူဟောပါတဲ့ဟာနဲ့ sterilizer နဲ့တေချာပုံမှန် sterilize လုပ်ပြီးမှကင်တော့ပိုစိတ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပိုပြီးစိတ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်လို့ကိုကသွားကင်မိရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့ယောဂကာကွယ်ရေးနီလန်ကတော့လက်ဆေးပါပဲလက်ဆေးပါလက်ဆေးပါပဲလက်ဆေးတာပါမှာလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်2013တော့ကျွန်တော်တို့ SARS ပေါ့ပြင်းထန်တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂ ငါဖြစ်တော့လည်းအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့တုန်းကလက်စည်းတာကိုကျွန်တော်ကပြောနေကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အဲတာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မိစုကိုယ်တိုင်ကလက်တည်ဆေးပြနေတယ်ကျွန်တော်ချင်းကမှလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ perception သူတို့ရဲ့လိုက်နာမှုကိုကျွန်တော်စမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆေးကိုကျွန်တော် sterilizer တွေပေးပြီးတော့လက်ဆေးခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့တယ်ဆိုတော့ ဟိုကျွန်တော်တို့ချိန်ခိုင်းတာအကျဉ်းချပေးတာတမျိုးသူတို့စေးတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့လက်စည်းနာတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်လေးယူပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်လက်စည်းတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်မှာအာကျွန်တော်တို့တမန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့နေနေလူနာကြည့်နေရတဲ့လူတွေနဲ့လူတယောက်တယောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ထားပြီးကျွန်တော်လက်မစည်းနိုင်ဘူးလက်မစည်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က sterilization ပေါ့ sterilization နေနဲ့ကျွန်တော်ပို့တတ်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ sensitizer ပေါ့ ဂျယ်ပေါ့ရက်ပြန်60ရာခိုင်နှုန်းထက်ပါတော့ဟာကိုကျွန်တော်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်လို့လက်ကမြင်လောက်အောင်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုရင်တော့ထပြီးဆက်ပြန်နဲ့ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆက်ပြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်အောင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ထဲကိုထည့်ဖို့လိုမယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလက်ဖွားတစ်ခုစုံရဲ့စံမျက်မျက်နှာတွေကိုစေးထိအောင်လုပ်တဲ့လက်ဖွားတစ်ခုဒီလိုထပ်ပြီးတော့ပုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လူတွေကဆေးရလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ထက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ အဲ့လိုလုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလက်တစ်ခုဒီလိုထပ်ဖို့လိုပါမယ်ဒီနှစ်ဖက်ကိုဒီလိုပုတ်ဖို့လိုပါမယ်ဆိုတာလက်ကမျက်နှာပြင်အားလုံးဒီဆေးတွေဟောဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြားတွေပြန့်သွားဖို့အတွက်ဒီလိုမြင်းပြိုင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုတ်ဖို့လိုပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကြားတွေတဲကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်တပတ်နှစ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကွေးတဲ့နေရာမှာလက်ကွေးတဲ့ဒီအကွေးနဲ့လက်ထိပ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပုတ်တိုက်ဖို့လိုပါမယ်တစ်ဖက်ဆို နော်ဒါဆိုနံပါတ်3ပေါ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲကြောပြင်လက်အကုန်လုံးတည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုစေးဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်တွေ့တာဒီလိုတွေစေးနေတယ်စေးတာဒီဘက်ကလွတ်နေတယ်သိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလက်သားအသားပြင်တွေအကုန်လုံးထိအောင်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုစေးဖို့လိုမယ်ပြီးတော့လက်ကြားတို့ကိုဒီလိုစေးဖို့လိုပါပဲတပတ်9ပေါ့နော်ဒီလိုစေးလို့မယ်ပြီးသားရင်တော့အမေစုပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါလေကျွန်တော်လက်မကိုကျွန်တော်ဒီလိုစေးဖို့လိုပါမယ်လက်မစေးဖို့လိုပါမယ်ပြီးသားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ လက်ကောက်ဝတ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကောက်ကိုတူစေအားလုံးတကယ်တည်းပြောရင်တော့9နေရာရှိပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ဖွားထိတဲ့အချိန်မှာလက်ဖွားကိုဒီအပြိုင်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုတဲ့ရွယ်ချက်ကပါလဲရှိတယ်ညက်တပြင်းအားလုံးဆေးတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်မို့ကျွန်တော်ဆက်ပြိုင်နဲ့ထိဖို့လိုတာပါဒီလိုဆေးပြီးတော့ပြည့်လက်ကြားဟလိုက်ပြီးတော့လက်ကြားတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆေးဖို့လိုပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးဆေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့လက်ကောက်ကိုဒီလိုကိုင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်လက်ထိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဆေးဖို့လိုပါတယ် ဆေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကြောပြင်မှာကျွန်တော်ဒီလိုဆေးဖို့လိုပါတယ်လက်ချောင်းပြင်ကိုဒီလိုပြိုင်ထားပြီးတော့ညနေပြင်မြများကိုဆေးထိအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုထားပြီးဒီလိုဆေးနေလို့လက်ပြလွတ်နေမှာဒီမှာလွတ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီထိတ်ကဒီမှာဆိုဒီထိတ်ကမတိတော့ဘူးလေဒီထိတ်ကမတိတော့ဘူးဒီလိုဒီလိုဆေးနေတယ်နော်အမဟုတ်ဒီလိုဆေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလက်ကြားထဲမှာဆေးဖို့လိုမယ်လက်မကိုဆေးဖို့လိုမယ်လက်မကိုဆေးဖို့လိုမယ်လက်ကောက်ကိုဆေးလို့မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ချိန်မှာနော်အမေစုကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုအမြင်မြင်ကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြနေတာလိုက်နာတဲ့လူတွေကလည်းတီးကြလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းသပ်ချက်ကြတော့လာတဲ့လူတွေ၁၀ယောက်မှာတော့များများထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ နောက်ဘယ်ချိန်မှလက်စည်းမလဲဒါကျွန်တော်ပညာပေးတဲ့ချိန်မှာဘယ်ချိန်မှလက်စည်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစောရပြတဲ့အပြင်ကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထိလာပြီစောရထိလာပြီဆိုတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေကအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့လက်စည်းဖို့တို့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ကျွန်တော်မင်းတို့ကပညာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် MRTV တွားရိုက်ဖို့အဲ့မှာစိုက်မှုရိုက်ထားတာကြီးတယ်နော်လက်ကိုအပြင်လာတဲ့ချိန်မှာဆေးပါတယ်ပြီးတော့ ထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်ဆေးပါတယ်ထမင်းစားပြီးမှလက်ဆေးတာဒါဒါကျွန်တော် personal hygiene ကျွန်တော်ကထမင်းမစားခင်ဆေးရမယ်ထမင်းမစားခင်ဆေးရမယ်တနေ့ခွဲရောက်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ရေမတောက်ခင်တော့မှလက်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ထမင်းမစားပြီးလက်ထမင်းစားပြီးလက်ဆေးတာလက်နံမှာဆိုလို့ဆေးတာဟိုကကျွန်တော်ယောဂပူမရအောင်ထမင်းမစားခင်မှဆေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်ကျန်လို့ဆိုင်ဝကြီးပြင်အောင်လို့နော်ထမင်းစားပြီးမှဆေးတာတဲ့ဆိုင်ထမင်းစားခင်ဆေးပါလို့ပြင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပါသွားတယ်အိမ်သာသွားပြီးပြန်လာတိုင်းကျွန်တော်ဆေးဖို့လိုတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူတယောက်နဲ့ဆိုတာထိတွေ့ပြီးပြီးတော့ဘာညာတိုင်းရှိဘူးလို့လေလက်မစည်းထားတဲ့လက်တန့်ရှင်းလို့တဲ့လက်နဲ့တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းမျက်စိအဲကျွန်တော်ပါဇက်တွေမကင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုလည်းပြောကျွန်တော်အရန်ကင်ကြီးသိပေါက်တာမကင်ရအောင်ဆိုတော့မှဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့မကင်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်ပြညွှန်တာလက်စည်းတာကိုယုံကြည်နေဆိုရင်ယောဂကိုဟို90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဆရာဒီတချို့လည်းသိကျင်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆရာတကယ်လို့များပေါ့နော်ဆရာလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောထားတဲ့အများဆုံးပစ္စည်းတွေမတန်ရှင်းတဲ့ဟာတွေကင်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတကယ်လို့လက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တချို့အရေးပြားပေါ်မှာအနာလေးတွေရှိရင်ဆရာအဲ့ခုနပြောထားတဲ့ virus ကအဲ့ဒီအနာကနေတဆင့်ကောဆရာကူးစက်နိုင်မှာသလားပါဆရာကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူဆချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီချာတော့မဖတ်ဘူးပေါ့မကူလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ သူရဲ့ဝင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝင်တယ် mucous membrane တွေကနေဝင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ mucous membrane တွေကဝင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲကြောင့်မို့မျက်စိတို့အာနှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့မတန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့မထိပါနဲ့ဆိုတာဒီမှာများထိနေပေါ့တကယ် motor transmission ယောဂပြောင်းမှုပြန်ပြီးကိုအခုဒီဘုရုံကတိကျမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ယူဆတာတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ droplet infection ယောဂရှိတဲ့လူတွေကချောင်းဆုလိုက်ရအမှုံမွားလေးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုတက်ကရှိလိုက်ရင်ယောဂကူးသွားတယ်နောက်သူချောင်းဆုလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ဒီဇပွဲတွေပေါ်မှာပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတော့ထိမိတဲ့လူကထိပြီးနောက်ကိုပစောက်ထိတဲ့အခါမှာယောဂပူဝင်သွားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ချောင်းဆုမယ်ဆိုရင်ယောဂမပြန့်အောင်လို့ဘာမှမရှိရင်တကောက်ကွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးဆိုပါ လက်ကလက်ကင်ပွားနဲ့ဆိုပါတစ်ရှူးနဲ့ထပ်ပြီးဆိုပါပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုချောင်းဆိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ယောဂရှိတဲ့ဆိုချောင်းဆိုးလိုက်ယောဂပိုးပြန့်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပိုးပြန့်သွားတဲ့အဲအမုံမွားတဲ့မှာလေထဲမှာယောဂပိုးက3နာရီထိနေနိုင်တယ်။ဒီ3နာရီအကြောင်းလေထဲမှာ3နာရီထိနေနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဇပွဲပြင်နေပေါ်မှာ ကပ်ဖို့ဒီစပွဲပြင်ပေါ်မှာညာဆိုရင်ကျွန်တော်24နာရီအထိကျွန်တော်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော် plastic လိုဟာမျိုးနော်တာမဏိလိုဟာမျိုးအဲ့လိုမြင်းမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူ 3D တိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်းမြင်က copper copper လိုဟာမျိုးပေါ့ copper ကြီးကြီးကြီးအောင်ဖုံထားကြီးရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်၄နာရီထိပဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ချောင်းဆုလိုက်လေထဲမှာ3နာရီတည်နေနိုင်တယ်ဇပွဲပေါ်မှာညနေပြင်ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး24နာရီနေနိုင်တယ်ကျွန်တော် တို့စပွဲတွေပါတွေတန်စပွဲတွေပါတွေပေါ့နော် stainless steel တွေ steel တွေပါတွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး3ရက်ထိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒါသိထားလို့ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်နည်းနည်းသွားကင်ပြီးရင်ကင်ပြီးတာနဲ့လက်စေးတာဒီစိတ်ချရဆိုလက်စေးတာဒီကျွန်တော်အသင့်တော်ဆုံးအဲကြောင့်လက်စေးတာကိုဆော့လာပြောလို့ဟိုကန်စင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအထက်ထက်ကကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဒီလက်စေးတာကိုပဲပို့ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကာကွယ်မှုပိုင်းမှာအထူးရောက်ဆုံးနည်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆရာလက် က်ဆေးမယ်ဆရာမလိုအပ်တဲ့လူအုပ်လူစုတွေကိုကျွန်တော်မသွားဘူးเนาะနောက်လို့ဆိုရင် CDC ကတော့ American CDC ကတော့လူ၁၀ယောက်တဲ့ပုံမစုပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၁၀ယောက်တဲ့ပုံမစုပါနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်စီဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်တော့၃ပေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်6ပေ6ပေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစီးကောင်စီမှာကျွန်တော် accreditation နဲ့ပတ်သက်လို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ခုံတွေ6ပေချတာပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါလေလေဆယ်ဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်တဲ့နေတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်လာရှိရလားကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမဖြစ်မနေစီးဝေးကျွန်တော်လုပ်တယ်လူကိုတတ်နိုင်မြတ် ကိုယ်ဝင်နေမှာဖလန်တကင်းလုံးမဆက်ဘူးဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလက်စည်းတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးချောင်းစုပ်စင်ပါဇက်ပိတ်စုဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြစ်ပါတယ်လက်စည်းတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်လက်ကတော့စီးပါရဲ့စီးပြီးတဲ့အခါကျလက်ကိုဘယ်လိုခြောက်ခံမလဲ အဲ့လားစကားပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် hair dryer တွေကျွန်တော် air dryer ရှိလို့ကျွန်တော်ချိုးအဲ့တော့ကောင်းတာပေါ့အိမ်နေမှာမရှိပါဘူး hotel တွေတော့ရှိတာပေါ့အဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆေးဦးနေမှာဆေးကန်းနေမှာလက်ဆေးလက်လက်ဆေးလက်ဆေးလက်ဆေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆေးစလို့ပြီးတော့မှခြားရတဲ့ကျွန်တော်တို့အာအာတူပါပေါ့မျက်နှာတူပါပေါ့မျက်နှာတူပါနဲ့ အဲအဲ့ဒီမြင်းတဲ့သူပါကဆိုတာရှေ့ဆရာဝန်လည်းစီးတယ်နောက်ဆရာဝန်လည်းစီးတယ်နောက်ဆရာလည်းစီးတယ်ဟောဒါမို့ဟိုးနေ့တွေကစီးထားပြီးတော့ဟိုးနေ့တွေကတုတ်ထားပြီးတော့နောက်နေ့အဲ့တော့ဟောင်းဖြစ်နိုင်တော့တပက်ကူကျွန်တော်အစ်စ်နဲ့မှသုံးဖို့ဖြစ်မယ်ဟောဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တခါသုံးမယ်တ िश ူးနဲ့ကျွန်တော်တ िश ူးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့လက်ကတော့စီးတာဟုတ်ပြီလက်ကိုပြန်ချောက်တာဘယ်လိုချောက်ခံမလဲအရေးကြီးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြစ်နိုင်တော့တ िश ူးနဲ့ပဲကျွန်တော်တခါသုံးတ िश ူးနဲ့ပဲကျွန်တော်အချောက်ခံပြီးတုတ်ဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ အဲတပည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲတက်နေမြ အာတယောက်တစ်ဘက်သုံးတဲ့တစ်ဘက်ဒါလည်းနေ့စဉ်လဲတဲ့တစ်ဘက်ပဲဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲစီးချိုဆေးတွေနောက်တစ်ခုကသွေးတို့ဆေးတွေဒီခါကြလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာလည်းပေါ့နော်အဲတချို့ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောထားတဲ့ COVID-19 ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေတိုးစေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီခါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဆရာထင်မြင်ချက်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုရန်ကူရဲစေးပေါ့ကြီးကိုမတူဘူးဒီဒီဒီဒီအမ်ကိုဗစ်ပေါ့ကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကုတဲ့ဆေးတွေပဲပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုတဲ့ဆေးတွေကအဓိကတော့သူက virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ virus တွေတုံးတဲ့ဆေးတွေကျွန်တော်တို့အတူပြည်မှာရှိတဲ့တွေ့ကြုံရယူရိုမှာရှိတဲ့တွေ့ကြုံရကျွန်တော် rebarbering ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ virus ပိုးသက်တစ်စီးကိုသူတို့အီတလီဘက်မှာသူတို့တုံးကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ interferon B တွေကျွန်တော်ဒီမှာ hepatitis B တွေ CC တွေမှာကုတဲ့ interferon တွေသူတို့တုံးနေကြတယ်အဲ့ထက်မှာတရုတ်ပြည်မှာအများဆုံးတုံးခဲ့တဲ့ဆေးကဘာလဲဆိုတော့ lubinava နဲ့ ritonava ပေါ့အဲ့တွဲထားတဲ့ကျွန်တော် virus နော် virus သူတတ်တဲ့ဆေးပေါ့အဲ့ဆေးကိုတုံးကြတယ်တုံးတဲ့အခါကျတော့အဲတိတ်မထူးဘူးလို့ပြောတယ် သုံးတော့သုံးကြတော်တော်များသုံးတယ်သူတို့ပြန်ပြီး analysis တွေပြန်သုံးသပ်တဲ့ကြာကြတော့တိတ်မတူဘူးလို့ပြောတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ chloroquine ပေါ့ chloroquine ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ် chloroforce ရှိတယ် hydroxychloroquine ရှိတယ်ပေါ့ CDC က American CDC ကတော့ hydroxychloroquine ကို200 mg 3ချိန်နော်အနည်းဆုံး70လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်မှာကျွန်တော်ကုခဲ့တဲ့အဲတရုတ်ပြည်၄ပေါင်း9000ကိုလက်ခံကုတဲ့သူရဲ့ guideline တွေမှာတော့သူက chloroforce ဆို 500 mg ပေါ့သူတို့9ရက်သူတို့ပေးတာမျိုးပါကလိုဖော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငှက်ပြားစီပေါ့ကျွန်တော်တို့ငှက်ပြားရှိတဲ့သူတွေမှာကလိုဖော့စီကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးခဲ့ရတာပေါ့ဟိုက်ဒရိုစီကလိုကွင်းကငှက်ပြားစီမဟုတ်ဘူးငှက်ဒရိုစီကလိုကွင်းကကျွန်တော်တို့အခုဟိုလေးဘက်နာလို့ခေါ်တယ်သူလေးဘက်နာလို့ခေါ်တယ် rheumatoid arthritis ဆို SLE လို့ခေါ်တယ်အရေပြားလေးဘက်နာတို့အဲ့ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့စီတွေပေါ့အဲ့မှာသုံးတဲ့စီတွေသုံးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က in vitro ပေါ့ test tube ထဲမှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ရတာဘာတွေ့လဲဆို cell တွေကိုဆောရပြောတဲ့ virus ကဝင်သွားတာဝင်သွားတော့မှယောဂဖြစ်တာဟုတ် cell တွေကိုအဲယောဂဝင်သွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့တွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ test tube ထဲမှာစမ်းသပ်ချက်ကိုတကယ်လက်တွေ့လူနာမှာစမ်းသပ်ကြည့်တာကြတော့သိမိထူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တလောကတော့သုံးကြတယ်ဆိုတော့အဲစာတန်းစံထွက်လာတော့တန်ကြည့်လိုက်ရင် तू ကလူလေး126ကိုသေချာဟို randomization သိတဲ့နည်းကဆက်ဆံလောက်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ ပြောထားတာပေါ့ဒီလို hydrogen chloroquine သုံးလို့ရှိရင်တော့ယောဂအဲပြောင်းနှုန်းယောဂဖြစ်နှုန်းနေတယ်ပါညာအဲ့တော့သူကြီးကအဲတကောတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုကွင်းနေဝယ်လို့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဆေးဝယ်ပြီးဘယ်နှဘယ်လိုသွားသုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတောက်လို့စဉ်းစားမျက်စိရတဲ့ထိခိုက်ရုံမျက်စိကန်းတာလည်းချွတ်လူနာတွေဖြစ်မှုသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေ ဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောတယ်နဲ့တင်းတော့ဝယ်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လို့မရတော့ဘူးဒီယောဂတောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဝယ်ဒီယောဂလူလူတောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟိုတောက်ဆရာဆေးရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဝယ်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဆေးတွေဝယ်သွားပြီးခင်ဗျဘယ်နှမှာသွားသုံးနေမှာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် ICU တွေရောက်သွားတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကယောဂရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်87ရာခိုင်နှုန်းကတာမန်မပြည့်ထန်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတာမန်မပြည့်ထန်တဲ့ရှိပဲဖြူတယ်ဖျားတယ်ချောင်းဆုတယ်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်အဲ 14ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့ဖြစ် severe disease ဖြစ်လာမယ်အဲအကြိုင်သူကမောမယ်နော် oxygen saturation က90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျမယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပဲထိတယ်ဟုတ်ကဲ့စပြီး pneumonia လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြရင်တချို့သောလူတွေက ICU မှာလူမယ်အဲ့ဒါတဲ့ကျွန်တော် ပြောတယ်9ရာခိုင်နှုန်းကမှ critically ill တကယ် ill အပြင်းထန် ill ဖြစ်တဲ့လူနာမျိုးဖြစ် ICU ထဲမှာမဖြစ်မနေကူရမယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေထိမယ်အသေးတွေထိမယ်သွေး အေးကိုထိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသေးတွေထိမယ်အဲ့လို multi organ ပေါ့နော်ကိုခန္ဓာအော်ဂန်တွေတော်တော်များထိမယ်ထိပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေမှာမှဆိုတော့ antivirus တွေတုံးတယ် virus မရတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ပြည်မှာ chloroquine ကိုတုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတုံးတဲ့ဆေးတွေကို Donald Trump ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကလူတွေက Donald Trump လည်းသူပြောချင်တယ်ပြောတယ်ဒီကလူတွေကလည်းအဲသူ Donald Trump ပြောတာဟိုကြီးမှပြီးသွားဝယ်တယ်ဝယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကဘယ်နှသွားတုံးမဈေးကမပြတ်ကုန်တာပဲရှိတယ်ဆိုဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးဒီတိုင်းလျှောက်ပြီးဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲတောင်းလဲဒုက္ခရောက်မှာဒါကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကာကွယ်နေတဲ့ဆေးက ဆက်လက်ပြလက်စည်းတာနဲ့လူတွေဝဝနေတာနဲ့ချောင်းစစ်တာနဲ့ကိုကိုမဝင်အောင်ဒါပဲဒါပဲလူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကာကိုကြီးမဟုတ်ဘူးကာကိုကြီးကကျွန်တော်ကဗက်စင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အာအာစေဝါဗက်စင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာကိုကြီးအခုအစမ်းတန်တဲ့သုံးခုရှိတယ်အခု33ကမအောင်မအောင်မြင်သေးဘူးဒီဈေးကွက်ထဲမရောက်သေးဘူးဒါတွေကကာကိုကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဈေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့အကြောက်လုံပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့နော်ကျန်တဲ့အသုံးလို့တဲ့လူတွေမသုံးရဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တာအမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ ဒါကဒီစီဂျူဒီဒီဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီနောက်တစ်စီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဂျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစီဂျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီတဲ့မှာကျွန်တော်မက်ဖော်မင်မက်ဖော်မင်ဆိုတဲ့စီကကျွန်တော်ကလာမြစီဂျူလူနာအမျိုးအစားနှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာ မဖြစ်မနေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဖော်မင်နဲ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြော organ damage တွေပေါ့အသည်းတွေပြတ်တယ်ကြောက်ကတွေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်မက်ဖော်မင်ကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဖော်မင်ကကျွန်တော် lactic acidosis လို့ပြောတဲ့နော် renal failure ရတော့ကြောက်ကပြက်နေပြီးသားလူတွေမှာမက်ဖော်မင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ lactic acid ဆိုတဲ့ acid ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲများပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမြန်လာပြီး lactic acidosis ဆိုတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးတေးပြောင်းနှုန်းတွေများလို့ နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ယောဂပြင်းထန်ပြီးဆိုးရတဲ့လူတွေမှာမှတာမန်လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့တော့ဒီငတ်ဖို့မတောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတောက်ကိုတောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ HGA2 တို့အခုခေတ်စားနေကြတဲ့ HGA2 တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် Evocana တို့ကျွန်တော် Emperor အမ်ပါဂလီဖလော့ကစင်တို့အဲ့လိုစီအဲ့ဒီစီးတွေကတော့နည်းနည်းအန်တီရရှိတယ်အဲ့စီးတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေခမ်းချောင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီးသုံးနေတဲ့သူတွေကတော့အဲနေမကောင်းမှုဆိုရင် နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုဆရာဝန်အကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရကျင်နဲ့ရရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်ကြည့်ဖို့လူကျင်နဲ့လူကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့စီတော့ရှိရအဲ့ဒါလေးလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဆေးတွေအားလုံးဒီအဲစီဂျူအဲမှာသုံးတဲ့ဆေးတွေအားလုံးဒီ insulin အပါဝင်ကျန်တဲ့ဆေးတွေကဒီ covid ရောဂါနဲ့တော့တက်ရဲ့ဘာမှဆက်ဆံမှုဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစီတူယောဂဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကကိုမပျက်စီးအောင်လို့တွေးတိုးရှိတဲ့လူကိုတွေးတိုးထိမ့်ဖို့လေဖြတ်တဲ့လူတွေမဖြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ အဲ ACI လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ ACI လို့ခေါ်တဲ့ CD ARB လို့ခေါ်တဲ့ CD ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအာ angiotensin converting enzyme ပေါ့ ACE receptor ကိုပိတ်တဲ့ CD ပေါ့အဲ့ CD မှာတော့အငင်းကုန်တွေရှိတယ်တချို့က DCP လို့ဆိုပုံဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်တချို့က DCP လို့ဆိုကာကွယ်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့တီးကြတီးတီးကြကြကျွန်တော်တက်တည်တက်ကာရအဲ guideline တော့ကျွန်တော်မထွက်သေးဘူး ဒါပေမဲ့ယူဆချက်ကတော့နော်အစုပ်မှာ ကျွန်တော် ACE2 လို့ခေါ်တဲ့ receptor ပေါ့အဲ့ receptor တွေက down regulation ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် down regulation ဆိုတာဒါနေသွားလို့ရှိရင်ဒီယောဂတက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပိတ်တဲ့စီးတွေဆိုရင်တော့ကျွတ် ARB ပေါ့ကျွန်တော်ဒုစားတဲ့လုံဟာမျိုးပေါ့ကျွတ်ဒါပြီးလဲချင်းဒီယောဂမှာတက်တာနိုင်တယ်ပဲတချို့ကလည်းပူဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွတ်လည်းပူတက်တာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပူနေမြကြနေပဲသုံးနေကြတိုင်းတာသုံးပါ ဒါရတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေမထွက်သေးပါတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့သူတည်နာတွေမထွက်သေးတော့လောတဲ့ရှိတဲ့တူးတူးကောင်းမှုလို့တယ်လောတဲ့ရှိတဲ့တူးကျူကောင်းမှုလို့တယ်အဲ့တော့သုံးညတိုင်းတာ73မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တီတီကြီးကြီးရဲ့ထိခိုက်နေတာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally ကျွန်တော်ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖတ်နေတဲ့ literature တွေရလဲတိကျတိတိကျကျတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့အာတူးကြစီပဲဖြစ်တူးကျူစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးနေကြတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းနေသုံးပြီးဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာတက်လာတဲ့မေကွန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသူကတော့ကာဝယ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မေးထားတာပါဆရာအဲ့ဒါတွေကတော့မင်းမင်းဆိုတဲ့အကောင်ကဆရာလက်ကတော့ဆေးတာတော့မှန်မှန်ဆေးပါတယ်တဲ့သူကကာကွယ်ဆေးဖြန်းတာပေါ့နော်သူပြောတော့ဖြန်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအထင်မြင်ချက်လေးပေးပါအောင်နောက်တစ်ခုကဆရာတချို့ဈေးတွေဗါလဲဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပတ်စံကင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ရောဆရာလက်အိတ်တွေဘာတွေသုံးဖို့ရောလိုလားပေါ့နော်စသဖြင့်သူတို့ကအဲကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူဆုံးကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စိတ်ပူ ဘူးတာအဲ့ဒါပဲဒီမှာသေပြီမှာကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးအစ်စ်ပြန်ထုတ်ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်အဲခြေတက်ကနေပုံခါကြောက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်စာတန်းလေးလာတဲ့ခုဖြူတယ်ကျွန်တော်ချီကပတ်စံတွေကဘလောက်များတန်ရှင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့ခါလေပိုးတွေပိုးမတွေမျိုးစုံတွေပါတယ်ကိုဗစ်တာဖြစ်ခဲ့လို့ကိုဗစ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကသာအဲဒီပတ်စံကန်ရင်အဲဒီပတ်စံကတော့ ယောဂပြန့်ပွားတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တာပေါ့တနည်းအောင်ကျွန်တော်ဘန်နီမီးသေးတယ်ဘန်နီရခင်ရဲ့ပတ်စံတွေကို sterilization လုပ်ဖို့နော်ပိုးတပ်ဖို့များဘာလုပ်သေးလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်တဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲပတ်စံတွေအများကြီးကင်နေတယ်ပေါ့ကင်နေတဲ့လူတွေအဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်မတ်တက်မယ်လက်အိတ်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမအောင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဒါပေမဲ့ daily ပေါ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဈေးတယ်တွေပေါ့ကျွန်တော်မွေးငါတယ်ပေါ့မွေးငါမွေးငါမွေးငါရောင်းတဲ့တော်ကြီးတယောက်ပေါ့မွေးငါတွေလည်းကင်နေကျွန်တော်ရှိမှပြောကြပတ်စံတွေလည်းကင်နေစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကိုဗစ်တော့မတည်ဘူးကျန်တဲ့ယောဂတွေကတော့ပတ်စံမှာပတ်စံတွေပတ်စံတွေကင်ပြီးတော့စားတော့မကင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်အဲ့တော့တိတ်မြွေရစားကင်တယ်ဆိုရင်တော့လက်အိတ်နဲ့ကင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ မမအုပ်လို့ကျွန်တော်ယူဆဒါကျွန်တော် personal နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ personal ကျွန်တော်မမအုပ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကမှကျွန်တော် debate တွေကျွန်တော်ပတ်စံတွေလဲနေတယ်ပဲကြိုင်ကြိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါဆရာတကယ်လို့ပေါ့နော်စီးကျူဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေမှာ COVID-19 အဲယောဂါကူးစက်ခံရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါသလဲနောက်တစ်ခုကတကယ်လို့များပေါ့နော်အဲခုနတို့တို့တို့စစ်ဆေးတဲ့အဖြစ်မှာဆရာ virus ပိုးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုတို့အနေနဲ့ကုသမှုတွေခံယူတဲ့နေရာမှာဘာတွေလုပ်ပါဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲနေထိုင်စားသောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအကြံပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ စီးကျသူကျယောဂရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကိုဗစ်ယောဂကိုမဖြစ်ခင်နဲ့တားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်လို့များဖြစ်ခဲ့တယ်ဟောတန်တဲ့ရှိခင်ဘာလို့နှစ်ပိုင်းပေါ့မဖြစ်ခင်နဲ့တားဖို့ကတော့ဆောရပြောတဲ့အဲကျွန်တော်မျိုးလက်စည်းတယ် social distancing လို့ပြောတဲ့လူတွေနဲ့ခက်ငင်းကွာလေးနေတယ်နော်အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းတွေမှာဘာညာတွေကိုကျွန်တော်မကင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လက်စည်းရညာနောက်တစ်ခုကြည့်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကင်တဲ့ပစ္စည်းအများအားသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ ဟိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ပေါ့ပို့တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိနေကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းတွေတယ်လီဖုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတယ်လီဖုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ရှင်းအနည်းဆုံးတတိတခါနာခါတော့လုပ်ဖို့70%ရှိတဲ့အကူအောနဲ့အဲတယ်လီဖုန်းပြတ်သွားတော့ပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တယ်လီဖုန်းပြတ်တယ်ကျွန်တော်လာပြောနေမှာကျွန်တော်ကတော့ ဟိုကျွန်တော် wet tissue မှာကျွန်တော် antibacteria ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ wet tissue ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်တဲ့အထမ်းတုပ်ပါကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ air dry ပေါ့သူကဒီလေးနဲ့ပဲချောင်းကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလေဒုညနိုင်ငံခြားမှာပြောတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဓာတ်လေကဒီတကားဘော့တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဆေးဝန်တွေဆေးကန်းတွေမှာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့တနအိကြားတကာနမိုင်ကြားတကာအကောပါတဲ့ အဲပိုးတက်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တကယ်တော့တန်ရှင်းသူအများစုကြိုင်နေတဲ့တကားဘော့တွေအိမ်ဒါမှာဖွင့်တဲ့ဘော့တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မိသားအကူဝပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပိုးတက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးပိုးကတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်တတ်ဖို့ပေါ့တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချောင်းဆူတာအာ social distancing ခပ်ဝေးနေတာလူစုလူထဲမသွားတာနောက်ပြီးတော့အာ အာအဓိကတော့ဒါကာကွယ်ရတာတွေပဲပေါ့နောက်ပဲတွေးကြူတတ်ကောင်းထိန်းထားခြင်းဟာဒါစီးကျူသူကျူယောဂထိန်းထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ယောဂကာကွယ်ရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်များယောဂအဲဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်တက်ပြီးကူရမှာပဲဖြစ်သွားရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်အခုကအယူဆတဲ့အမျိုးစုံတွေပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ positive လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒါတွေစောင့်ကြည့်တဲ့မဝေဘာဂီတို့စိတ်ဝင်မှာကျွန်တော်ထားကူမရမှာအိမ်မှာဘယ်လိုမှကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ အဲ့ဒီသူကလည်း positive ဆိုမှတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာစစ်တာပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအိမ်မှာစစ်မှမစစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအောင်အနုံဆေးရုံမှာကျွန်တော် ICU လိုနေရာတွေမှာ ICU isolation လိုထားတဲ့နေရာမျိုးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sick day rule ပေါ့နော်စီးကျူသူကျူလူနာတယောက်အနေနဲ့ကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်နာမဲ့ဥဒေသအန်ဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တွေးကြတတ်ကိုကျွန်တော်မကြံခဏ ဖောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တခါဖောက်မလို့တာမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိနစ်တစ်ခါနဲ့ညတစ်ခါလောက်မိနစ်တစ်ခါတော့မှနေတိုင်းမဖောက်ခိုင်းကောင်းနေဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်လို့တန်မြရှိတဲ့နေမျိုးနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်တော့အနည်းဆုံး6နိုင်ကြတဲ့ခါလောက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်ဖို့အမျိုးသားတင်းဆိုရင်ထိုးနေရတဲ့လူဆိုရင်တော့2နိုင်ကြ3နိုင်ကြတဲ့ခါတော့ဖောက်ခိုင်းတာရှိတယ်။အနည်းဆုံး9ခါလောက်ဖောက်ခိုင်းတယ်။နေက6ခါလောက်ဖောက်ခိုင်းတယ်မစားခင်မစားခင်မစားခင်ပြကစားပြီးစားပြီးစားပြီးညိုက်တဲ့ခါဆို9ခါတော့ကျွန်တော် ဖောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သွေးကြွတက်ကိုမကြခဏဖောက်စစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးအခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတချို့အမျိုးအစားတစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကီတုံး body ပေါ့ကီတုံး body စစ်တဲ့ set တွေရှိတယ်ကီတုံး body တွေတက်လာမတက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုသွေးကြွတွေများပြီးကီတုံးတွေများပြီးဒီကီလို့ပြောတဲ့ diabetic ketoacidosis အမောပေါက်တဲ့ယောဂနဲ့အဲဒုက္ခရောက်တတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအဲ့ဒါတော့မစစ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ နောက်တစ်ခါ dehydration ပေါ့ dehydration မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေတွေလုံလောက်တောက်ပြီးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေလုံလောက်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတနေ့လုံးတိုက်တာနဲ့ဆိုတော့2.5လီတာလောက်တောက်ပါလို့ guideline တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးဆိုတော့3လီတာလောက်ထိတောက်တာကျွန်တော်တို့အာမမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရေခန့်ချောက်မှုရှိအောင်တောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်၄ကတော့စားဦးစားနေကြတဲ့အတိုင်းပုံမှန်စားပါ ဇာကိုစားနေကြတိုင်းပုံမှန်စားပါဘာလို့အစာဖြတ်ရေဖြတ်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအစာပုံမှန်တိုင်းစားပါရေပုံမှန်တိုင်းတောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆေးတွေကအစာနဲ့ချိန်ကိုက်ပြီးပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆေးတွေကတောက်နေတဲ့အစာမစားရင်သွေးကြွတက်ပြီးအရန်ထိုးကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တောက်နေကြဆေးတွေကိုမဖြတ်ပြစ်ပါနဲ့နော် insulin ထိုးနေတဲ့လူဆို insulin ကိုမဖြုတ်ပြမှနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ insulin တွေဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တောင့်ကြစီးတွေဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလုံးဝမှားယွင်းပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံမှန်နဲ့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောင့်ကြစီးကို short တောက်ဖို့လူကြီးလိုမယ် နောက်ထိုးနေတဲ့ insulin ကို short ထိုးဖို့လိုချင်လို့ပဲသူကကျွန်တော်လည်းလုံးဝရပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြား standard နဲ့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူရက်တွေမဟာကြများလာပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေအများကြီးဖြစ်လာအတွက်အဲ့တော့စားနေကြတိုင်းစားပါတောက်နေကြတိုင်းရေတောက်ပါတောက်နေကြဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်ပါလူလဲစင်ဆံဝင်ရကျင်ကျင်တောင်းပြီးတော့ဒိုးဆိုလျှော့ပြီးတော့အာတောက်ဖို့လိုချင်လို့ပဲလုံးဝ ရပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာအမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးလိုပါမယ်ကျွန်တော် hyperglycemia အရန်သွေးကြူတွေရမ်းများတယ်ပေါ့ကီတုံး body တွေရမ်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးဝင်ပဲကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို insulin တွေကျွန်တော် infusion တွေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်စီးကျူဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အဲယောဂဖြစ်ခဲ့စဉ်ကုထုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ ဒီကိုဗစ်ရောဂါသာမကြောကောင်းဆိုတော့စီးကျူလူနာတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သူကဆေးရုံတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့်တော့ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့တောက်ဆေးသေးနဲ့မကုတီကိုကုလို့မရပါဘူးစီးကျူရှိတဲ့လူနာတယောက်ကဆေးရုံတက်ပြီဆိုရင် in patient management က insulin သာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ in patient management insulin သာလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးရုံနေစဉ်ကာလတော်တော်မှာ insulin နဲ့မလွဲမသွေကုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့အဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့တက်ကြွနဲ့လေတော့ဆရာမများသူမြင်ဆိုတော့ ဒီကြီးကျူသူကျူအထူးကူဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် endocrine ဆိုတဲ့ hormone ဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်းထန်လူနာမျိုးကို insulin ကိုနိုင်နိုင်ပဲပဲနိုင်နိုင် ပေးဖို့ကျွန်တော်လိုပါတယ်မခုတ်တီကိုလေးနဲ့တွတ်ဆုံတွတ်ဆုံနေတဲ့ကုနေတဲ့အပြင်တွေးကြကတက်လိုက်ကြလိုက်သူစတက်လိုက်ကြလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်သူကျန်တဲ့ယောဂတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့အဲဆရာနောက်ထပ်မေကွန်းအတူလေးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းဆရာပေါ့နော်အချိန်ုံငယ်ညာချင်းအပြင်ဆရာနည်းနည်းပေါင်းပြီးတော့ဆရာမေကွန်းလေးတစ်ခုမေးပါမယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကဆရာ तू ကအဲခါရကြလို့ရှင်ဆရာခုနပြောထားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू က metformin ပေါ့နော် metformin ကိုသူတို့ brand name နဲ့ပေါ့နော်မှဆိုလို့ရှင်ဝယ်လို့မရတဲ့ခါများဆိုလို့ရှင်တခြား ခြားသော metformin တွေရောစားထိုးလို့ရပါသလားတဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုး branding နဲ့ metformin တွေကပြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်တခြားသော brand ဖြစ်ကိုပြောင်းလို့ရပါသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေနောက်တစ်ခုကဆရာတို့တော်တော်များများအခုကျွန်တော် live တက်လာတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆရာတို့နွားနို့ကို mention လုပ်ကြတယ်ဆရာနွားနို့ရောတောက်လို့ရပါသလားပေါ့နော်နွားနို့တောက်ရင်ရောစီယိုသမားတွေမှာကိုခံအပ်ပုံကောင်းပြီးတော့ covid ကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလားနောက်တစ်ချက်ကဆရာကတော့ခုနကပြောထားတဲ့တနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်3လီတာလောက်တောက်ပါလို့ပြောထားတယ်ဒါကြလို့ရှင်နည်းနည်းအစိုးရ ချိန်တွန်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာဆိုတော့ရေဒီအများကြီးတောက်တဲ့ခြေနေမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ online မှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းတချို့မေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရေများများရောတောက်တင်ရလားဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအချင်းချင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းနဲ့ရေနဲ့နွားနုနဲ့သုံးခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖရန်ရေပေါ့လွယ်တာရေပေါ့ရေကတော့ကျွန်တော်ဒရတော့ကျွန်တော်ကအဲဆိုတော့တစ်ခါတောက်ရင်250နှစ်နိုင်တစ်ခါလောက်တောက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုခိုင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော် international guideline တွေမှာဒီ covid နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကတော့2.5 2.5 liter ဟောဒါမှရေတန့်ပလင်းနှစ်ပလင်းကိုရနေ3မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံလောက်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါရေလူရတဲ့အများကြီးပူတောက်ခြင်းတချို့ IV တွေပေါ့စိတ်တက်လိုက်ပြီ IV တွေရေတွေသွင်းခြင်းကဒီကိုဗစ်ရောဂါမှာတည်တာဘာကြောင့်တည်တာလဲဆိုတော့ဒီ pneumonia ပေါ့ ARDS ဆိုပြောတယ် acute respiratory distress syndrome ဆိုတာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့စုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တဲ့တဲ့အဲဆဲလီအဲဆဲလီတွေကအောက်ဆီဂျင်ကိုသွေးနဲ့လေနဲ့တည်းကနေပြီးတော့လဲလဲလည်မှုမှာ ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်လေတွေကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေသွေးထဲမရောက်တဲ့အခါကျသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကျကျသွားရင်နောက်ဆုံးရလူကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်မရပဲတည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pulmonologist တွေပေါ့နော်အဆုတ်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီယောဂကိုထဲထဲဝင်ကုတဲ့အခု guideline တွေကပါပြောဆို intravenous fluid တွေ IB တွေကိုလူတာတဲ့ပုံမပေးပါနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလိုပဲရေတွေကိုလည်းလူတာတဲ့ပုံမတောက်ပါတောက်တဲ့ချိန်ရေတိတ်များတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အဆုတ်မှာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ရေဝင်ပြီးတော့ နော်အောက်ဆီဂျင်လဲလဲပြမှုကနေအောက်ဆီဂျင်တက်နေကိုကတော့ပိုကက်တယ်ပိုပြီးတည်ပြောမှုနှုန်းတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုတန်ဆေးလွန်ပေးပဲကျွန်တော်တန်ဆေးလွန်ပေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2 to 3 liter 2.5 to 3 liter အတော်လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီတဲ့အများကြီးပိုတော့တာတော့မသိတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲနွမ်းနုနွမ်းနုကတော့ကျွန်တော် international ကလည်းမှာ medical nutrition therapy လို့ပြောတယ် medical nutrition therapy လို့ပြောတယ်စီဂျိုသမားကိုအာဟာရနဲ့အဲ အာစီကူချင်းပေါ့အားနဲ့အာဟာရဓာတ်ဖြင့်စီကူချင်းဒကဏဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နွားနုကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုတစ်ခွက်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနွားနုတောက်ခိုင်းတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိုတင်းဓာတ်ရလို့နောက်တစ်ခါအထက်ကကက်ဆီယမ်ဓာတ်ရလို့ပရိုတင်းဓာတ်ရတဲ့အတွက်လူကအဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေစောက်တည်မှုတွေကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရဲ့ကုခါးတွေကောင်းတယ် နောက်ကယ်ဆယ်ဓာတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးလာတာနဲ့များစီယုသမားတွေကလည်းအဲအယုပ်ပွားတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်အယုပ်ပွားယောဂအကောက်ကိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်ခိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒုပါတော့များလေကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သူတင်နဲ့လုပ်တယ်များနွားတို့အားလုံးဒီအယောတွေတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲအဲ့ဒါလေကိုယ့်ဘက်ကိုချင်းချင်းပြီးတောက်ကြဖို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့တယ်နွားတပိတာရတယ်နွားတို့တပိတာဆိုရေတပိတာလောက်ရောလိုက်တယ်ဟောရေ90တာလောက်ရောလိုက်မယ်အဲ့တော့ပမာဏများတဲ့သူတို့ကဂျင်းနှူးရသွားမယ် အဲ့ဒါပြန်ပြီးတိတ်ပြီးသွားအောင်လို့ကျဲသားတော့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဆေးတစ်ခုထည့်တယ်ကျွန်တော်ဆေးနာမည်မပြောတော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကြားလေးတင်းတော့ရောလိုက်တာကြီးရောလိုက်တာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတော့အဲ့နွားနုပလင်းတွေတောက်တဲ့လူတွေသူ့ကျူတက်နေတာကြီးပဲနောက်နိုင်ငံခြားလာတဲ့ event ချို့နွားနုဘူးတွေမှာကျွန်တော် food labeling ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းဒါ18.2 gram ဆိုပြီးတော့အဲကြားတွေဒီလိုပါလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်လူနာတွေအဲ့နွားနုတောက်ပြီးတော့သူ့ကျူတွေများတယ်အဲ့တော့သူ့ကျူတက်ခံမလားဆိုတော့ပြောတဲ့ ဒီနွားနို့နွားနို့တွေးကြတက်ခံပြီးတော့တောက်မလားအဲဂျန်နဲ့အသားဓာတ်ကိုအသားစားမယ်ဂျန်နဲ့အဲကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုကယ်ဆီယမ်စီးတက်ဘလက်တွေတောက်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်သားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မတိုက်ဘူးအဲ့လိုမစစ်တဲ့နွားနို့မတိုက်ဘူးစစ်တဲ့နွားနို့စစ်တဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနွားနို့စစ်တဲ့နွားနို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပေါ့တော့နွားနို့တောက်တာအန်ဒီကကျွန်တော်ရှိမှာနွားနုမစစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာနွားနုချင်းတော့ကျွန်တော်တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနွားနုစစ်စစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ပါနွားနု စစ်လားမစစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တက်ဆမ်းပြီးကျွန်တော်တော့မတောက်ဘူးအကောင်းဆုံးတောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတွေးဖောက်ကြည့်လိုက်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နွားနုရဲ့ရေရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဆရာ metformin ပေါ့ save ပေါ့ဆရာတော့ save ရှင်းနေရကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ချီလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့က generic ကျွန်တော်ဆေးနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးကျယ်သူရောရောကတော့ဒီဆေးကိုဒီဆေးကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲအောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုညွှန်ကြားချက်ရှိတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ insulin ဆိုတော့ insulin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ insulin အမျိုးအစားကအနိသင်ကောင်းတယ်အဲ insulin အမျိုးအစားကို test လုပ်ထားပြီးသားအဲ့ insulin on တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ insulin နာမည်နဲ့ပဲကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညွှန်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟို general name နဲ့အဲ soluble insulin ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ပြောထားမှရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုပါတော့နော် human R ဆို human R ပဲကျွန်တော် novorapid R ဆို novorapid R ပဲကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့က အာကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့က favor လုပ်ပြီးစေးအောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး quality ကောင်းတဲ့စေးကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုနာမည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲကြောင့်စေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောက်စေးတွေပေးတယ်မက်ဖော်မင်းပေါ့မက်ဖော်မင်းဆိုချုပ်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပါတဲ့ဟာကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာကြောင့်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းဟာပဲပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနိသင်ကောင်းတယ် site ပဲနေတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သူညိုကြမှာဂျင်းတည်တယ်ပြီးတော့အဲမလိုအပ်တဲ့ site ဖက်နေတဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲပြီးတယ်သူဘာသာညာလည်းနေရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့ map ပုံတောက်မယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလို့စင်လည်းရှိတဲ့ map ပုံပဲတောက်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး generic ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်က ဟိုကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အန်တီတီရှိတဲ့ဆေးနာမည်ပြီးတော့ညာလဲမရရင်တော့လည်းအလားတူဆေးကိုလုံးဝမတောက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တောက်နေတာကခံစားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောက်ပါလို့ကျွန်တော်ကျင်ရတဲ့စီကိုတောက်ပါလို့အလားတူစီကိုတောက်ပါလို့ကျွန်တော်ကျင်နေပြီးနေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အဲ covid 19ယောဂါနဲ့စီးရိုးသွေးရိုးဝေဒနာရှင်များဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များဆိုတဲ့ဒါရိုက် live season မှာတော့ဆရာကြီးတော်တော်များများသောမိကွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေချပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဖြေပေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ season ရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းလေးအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီစီးရိုးသွေးရိုးဝေဒနာရှင်တွေရောတခြားသောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲသူတို့တွေရောဆရာကြီးအနေနဲ့မှာကြားကျင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ဆရာကြီးဗာများမှာကြခြင်းပါလဲနောက်တစ်ခုကဆရာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲဆောင်ရဆောင်ရလေးတွေကိုများဆရာနောက်ဆုံးပေါ့နော် take home အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဗာတွေပေးခြင်းပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော် level ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစုဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်တူဦးချင်းပဲဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘဝမှာလဲကျွန်တော်က all the time မှာ planning ပဲဟိုအမြဲတမ်း plan လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စီချိုသူချိုရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နေရာချင်းချင်းပြေးနေတာစတဲ့က ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒါကြီးကိုသိပ်ပြီးအတင်းကြောက်နေကြအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲပေါင်းများကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနှစ်ခါလောက်တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီရခိုင်ကာလတုန်းကတခါတပြည်လုံးငါအိုဟောတောင်းနေဖြစ်နေချိန်မှာစီးတွေဝယ်မရပါညာကျွန်တော်ရခိုင်ကာလ1988ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးခက်ခဲမျိုးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခါလည်း ဟိုနာဗစ်ဆိုနာနာဂစ်ဆိုတဲ့မုန်တိုင်းတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်အကြီးကျယ်တွေဒါမျိုးတွေကတ်ယောဂါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါလေးဒီကတ်ယောဂါလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတဲ့အချိန်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကတက်ကြွနဲ့လည်းလူတွေဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်နော်သတင်းမှန်တွေဖြစ်တဲ့ကျမိုင်ဝီဇနာထုတ်တဲ့သတင်းမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်ကျွန်တော် Facebook ကမီဒီယာလာတဲ့ဟာတွေကိုအချိန်မြင့်ပြီးတဲ့ဟာတွေကိုအလကားအချိန်မြင့်မဲ့ဟိုအချိန်မရှိဟို ဟိုဟာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ဟိုနားရောင်လိုက်ပြီးတော့လူတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အကြောက်လူပြီးတော့နော်ကျွန်တော် panic shopping ခါတဲ့စနေခါတဲ့စုပြီးဝယ်ဆေးတွေစုပြီးဝယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဝယ်တဲ့ panic တိတ်ပြီးတော့အကြောက်လုံတဲ့ဟာတွေနဲ့ reaction မလုပ်ကြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကျဉ်းဉာဏ်အဲပေးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးကျူသမားတွေစီးကျူရှိတဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့ planning ကရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတကယ်လို့များအကြောင်းကြောင့် နှစ်ပတ်လောက်မထွက်ရဘူးဆိုရင်ကိုနေမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့နှစ်ပတ်တော့တင်းနေမကောင်းရင်လှမ်းပြီးတော့အကြဉဉတောင်းနိုင်မဲ့ဆရာဝန်စေကံဆရာဝန်ဆရာမတမစေကံရဲ့ contact number ကိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲအကြဉဉပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ health care provider ရဲ့ number စေကံရဲ့ number ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် number ကိုတော့ကိုကအမြဲတမ်း အဲမေးထားပြီးတော့မေးထားပြီးတော့ယူထားဖို့လိုတယ်ဆောင်းများအနေနဲ့လည်းသဘောသားကြီးစွာနဲ့ပေါ့သဘောသားကြီးစွာနဲ့တော့အာငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခြင်းကိုထိခိုက်တယ်လို့မယူဆဘဲနဲ့เนาะဒါလူသားတူအနေနဲ့ကုညီနဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နံပါတ်ဆက်ပါဆိုတာပေးထားဖို့လိုတယ်ဆရာဝန်ဘက်ကလည်းသဘောသားကြည့်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူနာဘက်ကလည်းနေတုံဆရာဝန်နဲ့ တခုဆိုရေးရအကြောင်းရင်ဆိုရင်ပေါ့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းပြီးတော့သူတို့ကအားအားမဲ့နေတဲ့ချိန်အားကိုးရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆရာရဲ့ကျွန်မသူကျူတွေတက်နေတယ်ကျွန်မသူကျူတွေကြာနေတယ်ဆိုတော့နေကအာလူနာကျွန်တော်လာပြတယ်သူမှဘာလို့ဘလူးနဲ့မှတွေ့ကြမရှိကျွန်တော်လှမ်းဆက်လိုက်လို့ဟာဘယ်စီဘလူးတောက်လိုက်ပါလှုပ်လိုက်သူတွေအများကြီးတက်ကြရရောက်တယ်မဲ့တော့ရှောင်များလည်းသဘောထားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရနံပါတ်လေးကိုပေးထားဖို့လိုမယ်လူနာများလည်းအမြင်မြင်ကြည့်တော့နဲ့ ကိုနဲ့ဆက်သွယ်မဲ့ဆရာဝန်ရဲ့နံပါတ်ကိုယူထားဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကုန်ပြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ညတကောင်ဆက်လဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖြေတာပဲဒါပေမဲ့လူနာရဲ့မဆက်ပါဘူးအဲ့လိုအမနာမဟိုတော့မဆက်ပါဘူးအဲ့ပေးထားဖို့လိုမယ်နံပါတ်2ကတော့အဲ emergency preparedness တွေနဲ့တော့အနည်းဆုံးဆေးဝါးကိုလုံလောက်အောင်လို့ကျွန်တော်စုသီးထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါမှအကြောက်လူပြီးတော့3လစာ4လစာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းဆုံး1လစာ1လစာ နိုင်ငံခြားမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်စာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ကိုတနက်ကြည့်ရတော့တလားစာတော့ဆေးဝါးကိုလုံလောက်အောင်တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရုပ်မလုံပေါ့ဆေးဝါးတွေမကဘူးစီးကျူသူကျူယောဂမှာတော့ယောဂရှာဖွေရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ strip glucometer ရဲ့ strip ပြီးတော့သွေးဖောက်တဲ့အ အဲ့ဒါကိုလေတလစာကိုတော့နှစ်သွင်းလုံလောက်အောင်တော့ကျွန်တော်က stock ပေါ့သူ့မှာတော့ဝယ်ထားလို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့3လစာ4လစာ6လစာဟိုသူများကြီးလည်းဒုက္ခရအောင်နိုင်ငံလည်းဥပ္ပတောင်းနေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝယ်တာကိုတော့ကျွန်တော်အမပေးဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကနေတလစာတော့ကျွန်တော်ထားတဲ့အဲ့လောက်ထိတော့စုဆောင်းထားဖို့လိုမယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ယောဂကာကွယ်နီလန်းတွေကိုမမကန်နဲ့လိုက်နာပါလက်ကိုမမှန်စေးပါမမကန်စေးပါမကြာကနာစေးပါပြီးရခါကျတော့ချောင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာ နော်ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဖြားတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အဓိကလက္ခဏာချောင်းဆိုးတဲ့လူကဖြားခြင်းကကျွန်တော်ကစားရစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ46ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲမဖျားဘဲနဲ့လေယောဂရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သတိထားဖို့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့86ရာခိုင်နှုန်းထိဖျားသွားတယ်စဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်ဖျားတာကျွန်တော်ဖျားတာဒီရွယ်ကျူးဆိုင်နေရင်မဖျားတဲ့လူတွေ မဖြားဘဲနဲ့ယောဂတွေလွတ်ကုန်တာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြားတာဒီ initial မှာ40ရာခိုင်နှုန်း46ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တည်ထားဖို့ဒါပေမဲ့အဖြစ်များရဲ့လက္ခဏာတွေမှာဖြားတယ်တစ်ဖက်နဲ့ချောင်းဆူတယ်60 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆူတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆူတာဖြားတယ်ချောင်းဆူတယ်အဲဖျားတာချောင်းဆိုတော့နှစီချောင်းဆိုလည်းဖျားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တော့အကုန်လုံးထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို quarantine လုပ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောတာ and juice breathlessness အဲချောင်းဆိုပြီးတော့အဲချောင်းဆိုတာလည်း ကျွန်တော်မောတာလည်း18.6%ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟိုဟာကြီးက18ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲမောမောလာမောလာပိုပြီးတာမန်တဲ့ပိုမောလာတယ်အဲ့ဒါဖျားမယ်ချောင်းဆုမယ်မောမယ်နောက်တစ်ခုက fatigue သူအလကားနေနေနှုံးခွေနေတယ်အဲ့ဒါ46ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲသူအလကားနေနှုံးခွေပြီးတော့ကိုက်ခဲနေတယ်ဒီယောဂ၄ခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က တက်ပြီးမှတက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုတင်းပို့ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့နာစီချောင်းစုဖြစ်တာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကွန်မွန်ကိုပေါ့နာစီချောင်းစုဖြစ်နေဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ကြွနဲ့လည်းတဲ့ဆရာဝန်တွေတော့ပြောဖို့လိုမယ်ကိုများခီးသွားထားရရှိတယ်ကိုများသွားထားတယ်နိုင်ငံခြားသွားထားတယ်မှန်ကန်နဲ့ခြံထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကပြောဖို့လိုမယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အာနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့လူရှိမယ်ဒီယောဂဖြစ်နေနိုင်ငံနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့လူရှိမယ်ခြံမထားပဲနဲ့เนาะမှန်မှန်ကန်နဲ့လူလူကိုမျက်နှာကိုထောက်သွားပြင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်နှာထောက်သွားပြင်မှန်မှန်ကန်တော့သတင်းပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာကြံတက်ဆိုင်ရာရာမိသားတက်ဆိုင်ရာကျမကြီးကြီးချမ်းကျမကြီးဝန်ထမ်းများရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူဖို့လိုပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเนาะပွင့်လင်းပြီးတော့ယူသားစွာနဲ့မှန်မှန်ကန်ပြောဖို့လိုမယ်အဲထင်ကြံထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲနောက်ပြည်သူတို့လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရကာကွယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ယောဂကတ်ယောဂဆိုကြီးကိုကျွန်တော်အချိန်တန်ရင်တော့ကျွန်တော်ကာဗယ်ဖြစ်မယ်ကြော်ကြော်လွားနိုင်နေမယ်3လနဲ့6လဒီနေ့တော့အာ CNN ကတော့သူတစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်လို့သူတို့အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော် person ပဲပေါ့ကျွန်တော် person ကတော့အလွန်ဆုံး3လအလွန်ဆုံး6လလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ဒါကြီးဒီရကယောဂကြီးကိုကာကွယ်မလို့ကြော်ကြော်ကြော်လွန်သားမယ်လို့ယူဆတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားတရားတော်ကိုလည်းယုံတယ်မနေ့မနေ့ဆိုဆရာတော်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရတနာတုတ်တွေယွတ်နေတယ်ကာယောဂတွေကိုကာကွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကာယောဂတွေယွတ်နေပြီးဒီယွတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဘုရားဟုတ်တယ်တရားဟုတ်တယ်ယုံကြည်ကြဖို့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချမ်းမအောင်လည်းနေပါရရတဲ့တရင်ကိုလည်းပြန်မကန်ပေးပါပြီးရခါကျရင်တော့အသက်ဉာဏ်ဆောင်ပါတယ်နော်ဥစ္စာကိုကံဆောင်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုတိကျလိုက်နာပြီးတော့အာစီးကျူသူယောဂရှိတဲ့လူများတွေမကဘူးဗမာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးအာကိုဗစ်ယောဂကိုကြီးကိုဆိုယူကတ်ယောဂဆိုယူကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါသည်စီးကျူသူယောဂမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေစီးကျူသူယောဂမဖြစ်ကြပါစေနဲ့စီးကျူသူယောဂရှိတဲ့လူတွေစီးကျူသူယောဂရှိလင်ကစားတာမလူကောင်းများတဲ့သူပဲကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့အဲလူဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြတ်တာဖို့ပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးစုတော်မေတ္တာပေးပို့ပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေးရဆုနဲ့လည်းပြည့်ပြရစေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရရနေကိုစားပဲပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြရသေးဆိုတော့အဲဒီနေ့ live အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ဆေးကြောသွေးကြောဝေဒနာရှင်များဆောင်ရရှောင်ရများဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ live program လေးကိုတခုအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆေးကြောသွေးကြောယောဂသင်းဥက္ကဋ္ဌဗမောက္ခဒေါက်တာတင့်ဆွေလည်းနဲ့မေးမြန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ season လေးကို naturally better ဘာဝဆေးကြောစကြားနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆေးကြောသွေးကြောယောဂသင်း Facebook page Fund မြန်မာ Facebook page နဲ့ Naturally Better သဘာဝဆေးရုံတရား Facebook page တို့ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-Function Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုဟာလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံရင်းတဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifa